तो इस प्रकार से आज हमारा सौभाग्य है हम महाराज से सुनेंगे प्रभुपाद जी के शिष्य है तो सभी से विनती है क्लास एग्जैक्टली थर्टी मिनट्स के लिए होगा क्योंकि इलेवन थर्टी महाराज को प्रसाद में सर्व किया जाएगा फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो सभी से विनती है अपना सेल फोन बंद रखिए आधे घंटे में भी हो नहीं बजे Om Jnanat Marandasya Jnananjana Shalakaya Chakdur Militanyena Tasmai Sri Gopare Namaha Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Paye Vacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौरवृंद हरे So this month of Kartik, very auspicious. It's an opportunity for all of us to increase our remembrance of Lord Krishna. तो ये कार्तिक महीना बहुत विशेष है ये एक अवसर है हम सभी के लिए भगवान का स्मरण अधिक बढ़ाने के लिए We have habits. The nature of this material world is such that we have habits. We have habits about what time we wake up in the morning. We have habits about what we eat. तो हमें आदतें होती हैं इस भौतिक जगत का बनावटी ही ऐसे है कि यहाँ पर रहते रहते हमें आदतें होती है किस समय हम उठते हैं क्या हम खाते हैं The develop the habit of remembering Krishna, particularly during its month of Kartik. तो हमें आदत करनी है कि हम कृष्ण को याद करें विशेष करके कार्तिक के महीने We get great benefit by even doing simple things like offering a light to Lord Krishna. हमें बहुत लाभ मिलता है इस महीना अगर सरल चीज भी करें भगवान को घी का दीपक दिखाएं. There's a pastime that there was one man he didn't do anything but he simply saw people do so many different pujas, different methods of worshipping the Lord. तो इसमें भगवान की एक लीला आती है कि एक आदमी ने <coughs> खुद कुछ भी नहीं किया था उसने सिर्फ दूसरों को देखा था कार्तिक में भगवान को सेवा करते हुए घी का दिया दिखाते हुए So this man was actually a sinful person. He never did any of the devotional activities, but because he happened to see devotees do all of these sinful activities, he was saved from hell. तो ये आदमी बहुत पापी था ये खुद कुछ नहीं आ, किया करता था केवल पाप किया करता था क्योंकि लेकिन इसने क्योंकि भक्तों को देखा इस महीने ये भक्ति के कार्य करते हुए तो नर्क जाने से बच गया It happened that he passed the whole month of Kartik in a place where people were all observing the vow, doing vows during this month, doing more chanting and offering more worship to the Lord. And he'd never seen it before. He just watched people do these things. तो ऐसा हुआ था कि इस व्यक्ति ने एक महीना कार्तिक में एक धाम में बिताया जहाँ उसने लोगों को देखा इस समय भक्ति के कार्य करते हुए उसने पहले ऐसा कभी किसी को करते हुए देखा नहीं था And then at the end of the month, the Kartik, somehow that evening, the last day of the Kartik, he got bit by a poison snake and died. कैसे ना कैसे कार्तिक के उस महीने के आखिरी दिन में आ, उसको एक सांप ने डस दिया और वो मर गया So he was taken to hell. And Yamaraj asked, what has this man done? he said, didn't do anything good. All bad, bad activities. to usko नरक leke जाया gaya yamaraj ne pucha is aadmi ne kya kiya hai तो उन्होंने kaha isne kuch acha nahi kiya hai sab bure karya hi kiye hain So he was to be punished. He was to be put in Kumbhipakaloka, where they have a big pot of boiling oil, and he was to be fried in the boiling oil. तो उसको इसलिए दंडित किया जाना था आ, उसको कुंभी पाक नरक में भेजा जाना था जहां पर एक बड़ा मटका होता है जिसमें उबलता हुआ तेल होता है और लोगों को वहां तलते हैं So in Yamalok, <coughs> you don't go in the gross body, but you go in the subtle body. So you experience all the pain. तो यमलोक में आप स्थूल शरीर में नहीं जाते हैं सूक्ष्म शरीर में जाते हैं इसलिए आप उस सब दर्द का अनुभव करते हैं So this man was taken to Kumbhakaloka and they threw him into the boiling oil. But as soon as he came into the oil, it all the oil all became cool. तो इस व्यक्ति को कुंभी कुंभिपाक नर्क में ले जाया गया और उबलते हुए तेल में फेंका गया लेकिन जैसे ही उसको उबलते हुए तेल में फेंका गया वो पूरा तेल ठंडा हो गया So they were very surprised that the oil was becoming so cold. तो वो सब वहां आश्चर्यचकित थे कि तेल कैसे ठंडा हो गया So at that time Narada Muni came there and he told him, he said, you cannot punish this man. तो उस समय नारद मुनि वहां आए और उन्होंने नारद मुनि ने उनको कहा आप ये आदमी को दंड नहीं दे सकोगे He said, they said, he's a sinful man, never did anything good. But Narada Muni said, no, he said, because he was in a holy place during the month of Kartik, he saw people do a lot of worship and he didn't do anything, but he saw them do it. So he got one sixth of the benefit of all of their activities. तो उन्होंने नारद मुनि को कहा इस आदमी ने तो खुद कुछ अच्छा काम नहीं किया है परंतु उसे फिर कहा गया नारद मुनि के नहीं कि उसने नारद मुनि ने उन्हें कहा कि उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया लेकिन उसने वहां पर कार्तिक में दूसरों को अच्छा काम करते हुए देखा तो उसको उनके कार्यों का एक छठा लाभ मिला है so all of his sins are destroyed you cannot punish him उसके पूरे पाप नाश हो गए आप इसको दंड नहीं दे पाओगे so that's it the benefit of this month of Kartik, that people can be saved from a lot of sinful reactions. तो ये लाभ है इस कार्तिक महीने का लोग अपने पिछले किए गए पाप के कर्म के फलों से बच सकते हैं It's a very powerful time for people to take up Krishna consciousness. We often introduce people to Krishna consciousness at this time. तो ये बहुत ही एक अच्छा सुनहरा अवसर है नए लोगों को कृष्ण भावनामृत में जुड़ने का इस महीने में बहुत नए लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से परिचित होते हैं and we tell them the pastime of Lord Krishna with mother Yashoda how mother Yashoda is chasing Krishna because Krishna has been stealing the butter और हम उन उन नए लोगों को भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं जो लीला माँ यशोदा के साथ हुई है कि कैसे माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ी है क्योंकि उसने मक्खन चुराया है Actually, Krishna is not a thief. All the butter belongs to him. But it's a pastime, it's a lila which he enjoys with his devotees like Yashoda. तो वास्तव में कृष्ण चोर नहीं है पूरा मक्खन तो उन्हीं की संपत्ति है परंतु ये भगवान लीला करते हैं माँ यशोदा के साथ लीला का आनंद उठाने के लिए So Mother Yashoda has great love for Krishna and she had special cows and she was keeping the milk from the special cow. She was keeping that milk to give to Krishna. तो माँ यशोदा को विशेष प्रेम है कृष्ण से और इसलिए उसके पास विशेष गाय होती थी जो जिन वो गायों को पाला करती थी ताकि उनसे जो बहुत विशेष दूध निकलता है वो कृष्ण को दे So when she was when she was feeding Lord Krishna, at the same time she had milk on the stove. She was boiling the milk. तो जब वो कृष्ण को अपना दूध पिला रही थी तो उसके साथ साथ ही उसने चूल्हे पे दूसरा दूध रखा था जो अब उबल रहा था But Krishna was enjoying his mother's milk. at the same time. परंतु उसी समय कृष्ण अपने माँ के दूध का आनंद ले रहे थे But then Yashoda wants to take care of the milk. The special milk which she'd taken from the cows to give to her son was boiling over. She didn't want to waste it. So although she was still feeding Krishna, she put down Krishna and she went to take care of the milk. परंतु माँ यशोदा उस दूध का भी ध्यान देना चाहती थी जो उबल रहा था क्योंकि वो बहुत विशेष दूत था जो उन्होंने कृष्ण के लिए बना रही थी और उसे वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाना चाहती थी इसलिए माँ यशोदा ने कृष्ण को उतारा और वो दूध को संभालने गए And Krishna's playing the pastime of a little boy. Little boys sometimes they get angry if they don't get what they want. So Krishna shows some anger. तो कृष्ण यहाँ पर लीला में एक छोटे बालक की भूमिका निभा रहे हैं और छोटे बालकों को जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको गुस्सा आ जाता है तो अब यहाँ कृष्णा क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं तो कृष्ण सोचते हैं माँ यशोदा मेरा सही से ध्यान नहीं रख रही है वो जो दूध चूल्हे में है उसका ध्यान रख रही है मेरा ध्यान नहीं रख रही है उस दूध की क्यों उसको परवाह है Actually, Mother Yashoda wants the milk for Krishna, not for herself. She wants to give the milk to Krishna. वास्तव में माँ यशोदा वो दूध चाहती हैं कृष्ण के लिए वो दूध माँ यशोदा को अपने लिए नहीं चाहिए वो ये दूध कृष्ण को देना चाहती है But Lord Krishna is thinking, this mother of mine is not taking care of me. And she, he got a stone and he broke the churning pot with all the butter in it. they began to eat the butter and feed the butter to the monkeys. तो कृष्ण सोचते हैं माँ यशोदा मेरी सही से देखभाल नहीं कर रही है तो जिस मटके में वो मक्खन बना रही थी उसको फोड़ देते हैं और एक पत्थर से और वो मक्खन चुरा लेते हैं वहां से और बंदरों को खिलाने लगते हैं There's a lot of monkeys in Vrindavan and monkeys like butter. वृंदावन में बहुत बंदर हैं और बंदरों को मक्खन पसंद है So Lord Krishna was feeding the butter. तो भगवान कृष्ण इस प्रकार मक, बंदरों को मक्खन खिला रहे थे but at the same time he's thinking i i broke in the pot mother yashoda will be angry with me so he went to hide he went away into another room परंतु उसके साथ साथ वो सोच रहे थे कि मैंने वो मटका फोड़ दिया है तो माँ यशोदा मुझसे गुस्से में होंगी तो उनसे छुपने के लिए वो दूसरे कमरे में जाते हैं So when Mother Yashoda came back, then she's looking, where is Krishna? and she could see the footprints because his feet were all covered in butter. So everywhere he walked, he left footprints of butter. तो भगवान तो इस प्रकार छुपने चले गए लेकिन जब माँ यशोदा आती हैं तो वो देखती हैं कि कृष्ण ने क्योंकि वो मक्खन चुराया है तो कृष्ण के जाने के वजह से वो मक्खन से उनके पद चिन्ह बन गए थे So Lord Krishna saw his mother coming and his mother was coming. She was carrying a stick because she was using the stick to churn the butter. तो कृष्ण देखते हैं कि उनकी माँ आ रही है और उनकी माँ वो डंडा लेके आ रही थी जिससे वो मंथन किया करती थी And Krishna saw Mother Yashoda coming carrying a stick, and he thought, "Oh, Mom, Yashoda is going to beat me with the stick," and he ran away. He ran away. तो कृष्ण देखते हैं ओ ओ नहीं मेरी माँ आ रही है वो मेरी माँ मुझे उस डंडी से मारेगी तो वो भाग गए And Mother Yashoda is chasing after him and she's calling to him, come back, you little monkey. So माँ यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही है और उसको बोल रही है वापस आ जाओ And Krishna said, well, if I'm a monkey, I'm going to live in the forest. तो कृष्ण बोलता है ठीक है अगर तुम सब मुझे बंदर कह रही हो तो मैं वन में जाके रह लूंगा You're a thief. You've taken all the butter. You've stolen the butter. तो माँ यशोदा कहती है तुम चोर हो तुमने सब मक्खन चुरा लिया है And Krishna said, your butter is useless, even the monkeys don't like it. So Krishna बोलते हैं आपका मक्खन बेकार है बंदरों को भी वो पसंद नहीं आता This mother Yashoda is running after Krishna and Krishna's running away. So great yogis, they always try to capture Krishna, but they can never approach Krishna. तो माँ यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही है परंतु कृष्ण और भाग रहे हैं तो बड़े बड़े योगी भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते But Mother Yashoda, she is a great devotee. She has pure love. She has prema, and she is able to capture Krishna. परंतु माँ यशोदा बहुत महान भक्त हैं उनको भगवान के लिए शुद्ध प्रेम है इसलिए वो कृष्ण को पकड़ सकती हैं Krishna is controlled by his devotees just like Arjuna could control Krishna Krishna became his chariot driver कृष्ण नियंत्रित होते हैं भक्तों द्वारा जैसे अर्जुन भी कृष्ण को नियंत्रित कर पाए थे कृष्ण अर्जुन के रथ के साथ ही बने and Krishna is controlled by the pure love of Radha Rani और कृष्ण नियंत्रण में आते हैं श्रीमती राधा रानी के शुद्ध प्रेम से when Radha Rani leaves the ras lila then Krishna goes to look for her जब राधा रानी जब कृष्ण रास लीला छोड़ते हैं तो राधा रानी उन्हें ढूंढने जाते हैं and the same way mother Yashoda also loves Krishna, she can control Krishna. उसी प्रकार से माँ यशोदा भी कृष्ण से प्रेम करती हैं वो कृष्ण को नियंत्रण में रख सकती हैं so Mother Yashoda is worried that maybe he will go to the forest since he's saying like that. So she thought, I will tie him up to stop him giving more trouble. माँ यशोदा सोचती है शायद वो वाकई में देव तो इन्हें हाथों हाथ बंद कर दिया करो ये सारा सिल जाएगा बांध देती हूँ ताकि वो और समस्या नहीं कर पाए If I don't tie him up. He may go to the neighbors' homes and he'll start breaking things and stealing the butter in the neighbors' home. They'll all complain about it. अगर मैं उन्हें नहीं मानती हूँ तो शायद वो पड़ोसियों के घर में चले जाएंगे वहां पर चोरी करने लगेंगे और और शिकायत आएगी अगर मैं उन्हें नहीं मानती हूँ तो So Mother Yashoda wants to tie up Krishna. She gets some rope, but then she finds the rope's not long enough. माँ यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती है इसलिए वो और रस्सी लाती है परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि रस्सी काफी नहीं है वो और रस्सी लाती है लेकिन और रस्सी को लाने के बावजूद भी रस्सी काफी नहीं है And she's collecting more and more rope, but every time somehow the rope is never long enough. हर समय वो और और रस्सी ला रही है लेकिन किसी न किसी प्रकार हर समय रस्सी काफी नहीं होती And this way, Mother Yashoda became very bewildered. What is happening? cannot tie up Krishna. इस तरीके से माँ यशोदा भ्रमित हो गई क्या हो रहा है मैं कृष्ण को बांध नहीं पा रही Then Krishna submitted to Mother Yashoda and he allowed Mother Yashoda to tie. फिर कृष्णा समर्पित हुए माँ यशोदा के प्रति और उसे बांधने के लिए अनुमति दे Actually, when Mother Yashoda was trying to tie up Krishna, the rope was always two fingers short. And these two fingers represent One figure, figure, one finger represents the devotion which we have for Krishna, and the other finger represents our service which we do for Krishna. so वास्तव में जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने जा रही थी तब रस्सी हर समय दो उंगली ही छोटी पड़ती थी तो ये जो दो उंगली प्रतीक हैं एक पहला प्रतीक है जो भक्ति हमारे अंदर है कृष्ण के लिए और दूसरी जो सेवा हम करते हैं भगवान के लिए you want to conquer Krishna you have to bhakti you have to devotion and you have to also practise devotion by doing service for Krishna अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हो तो आप में भक्ति होनी चाहिए और आपको ये प्रयास भी करने चाहिए भक्ति के कार्य करने के So Mother Yashoda has that great love for Krishna. She's not just only doing not just only thinking of Krishna. She's constantly serving Krishna, singing songs about Krishna, and always thinking about Krishna. तो माँ यशोदा को कृष्ण के लिए भक्ति है वो हमेशा कृष्ण की सेवा करती है कृष्ण के लिए कोई गीत गाती रहती है हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती रहती है So Mother Yashoda, she's a very great devotee, greater than Brahma, greater than even Lord Shiva. Mother Yashoda is the eternal mother of Lord Krishna. तो माँ यशोदा बहुत ही महान भक्त हैं ब्रह्मा जी से बड़ी महान है शिव जी से महान है वो बहुत महान भक्त हैं कृष्ण की हमेशा कृष्ण का सोचती हैं We see Devaki, she could give birth to Krishna, but she could not enjoy the childhood Leela. तो हम देख सकते हैं देवकी कृष्ण को जन्म दे सकी परंतु उनकी बाल्य लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाई कृष्ण was taken by Vasudev from the prison house in Mathura over to Gokul to the home of Nanda Maharaj. Krishna ले गए ले जाए गए थे नंद महाराज द्वारा कमस के कारागार से नंद महाराज के घर गोकुल में And it's in the home of Nanda Maharaj, Krishna is with Lord Balaram, and the two of them grew up together, taking care of the cow. और नंद महाराज के घर में है कृष्णा बलराम के साथ हैं दोनों एक साथ बड़े हुए गायों की देखभाल करते हुए When they were very young children, they're in the home. They're at home with Mother Yashoda. जब वो बहुत छोटे हैं उस समय वो घर में है माँ यशोदा के साथ That is called the Kumar stage. इसे कहा जाता है कोमार अवस्था And then after Kumar, then you have Poganda. At that time, Krishna was taking care of the calves. And Krishna and Balaram and the young cowherd boys, the Gopas, they would go to the forest and take the calves. और कुमार के बाद है पौगंडा जब कृष्ण और बलराम गाय के बछड़ों की देखभाल करते थे तो कृष्ण बलराम और जो और गोप हैं वो वनों में जाया करते थे बछड़ों की देखभाल करते थे And in the forest, they get So much nice grass is there, <laughs> and then also water of the Yamuna is there to drink. So the cows are well taken care of in the forests of Vrindavan. We're very happy. तो वन में बहुत अच्छा घास है अ, पानी है यमुना मई का पानी है तो उन्हें खाने पीने के लिए अच्छा मिलता है इसलिए जो गाय के बछड़े थे वो वनों में खुश रहते हैं And then when Krishna comes to the Kishore stage, when he becomes 10, more, uh, 11 years old, Then he graduates, he's given cows to take care of, not just calves, but cows. और जब कृष्णा इसके बाद कैशोर अवस्था में आते हैं तब उन्हें गायें दी जाती हैं संभाल करने के लिए केवल गाय के बछड़े ही नहीं पूरी गाय दी जाती mother Yashoda wanted to get some shoes for Krishna because in the forest there so many thorns and sharp stones तो मां यशोदा चाहती थी कृष्ण के लिए जूते खरीदने के लिए क्योंकि वन में बहुत तीखे कांटे हैं बहुत पत्थर हैं Did any of you walk in the 12 forests of Vrindavan? Did you do the Braja Parikrama? Yes. आप में से कोई पूरे बारह वन जो वृंदावन में है उसमें चला है वृंदावन परिक्रमा की है twelve all twelve What's been the Karuban here now? She's done. For one month. एक for एक महीने के लिए. Right. So at this time, the devotees are walking in the forest, and usually everybody who does the parikrama, they will walk barefoot. तो इस समय अभी भक्त वो वनों में चल रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं और आमतौर पे जब परिक्रमा की जाती है वो नंगे पैर करते हैं and sometimes there's many thorns sharp stones तो कभी-कभी कांटे हैं तीखे नोकीले पत्थर हैं so mother yashoda wanted to get slippers for krishna to put on his feet तो माँ यशोदा कृष्ण के लिए चप्पल लेना चाहती थी उन्हें पहनाने के लिए पैरों पर and sometimes the sun is very hot and sometimes it rains so she thought i'll get an umbrella also तो कभी कभी धूप बहुत तीखी है और कभी कभी वर्षा भी होती है तो माँ ने सोचा मैं एक छाता भी ले आती बट कृष्ण से no no If you're going to get for me, you have to give for all my cows also. <laughs> तो कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं अगर आप मेरे को ये सब लाके दोगी तो सब गायों के लिए भी देना पड़ेगा. And each cow will need two pairs of shoes. <laughs> और हर गाय को दो जोड़ी चप्पल लगेंगे. Maharaj Nand, Nand, Nanda Maharaj, Krishna's father, has nine lakh cows. So Krishna ke pitaji Nand Maharaj ko nine lakh gaye हैं. So you need a lot of slippers and a lot of umbrellas. So unko बहुत chappal aur chhate lagenge. So Krishna said, I'm not going to take unless you give for all the cows. Krishna ne bola main nahi lunga jab tak आप sab gayon ke liye nahi do. And the gopis also pray about Krishna that they worry about Krishna. If you sing, you sing Gopi Git, and you you sing the Gopi Git. Yes, yes, yeah, you yes. sing Gopi. So you know. Yate sajata charanam buraham staneshu vitasane priyatadi maikarta sheshu tenatavi matasita vyatatena kinsvet Urpadibir brahmaditir babadaya shamna Right, the gopis worry about Lord Krishna walking on the, the forests of Vrindavan with the sharp stones and the thorns. And they think even their own breasts are hard for the feet of Krishna because Krishna's feet so soft. तो अगर आप में से <coughs> कोई गोपी गीत गाते होंगे तो इस श्लोक के माध्यम से हमको पता पड़ता है कि जो गोपियां हैं कृष्ण के बारे में सोचती हैं कि उनके चरण इतने कोमल हैं कि वो वनों में जाते होंगे वहां इतने कांटे पत्थर हैं और वो ये सोचती है कि जो हमारे स्थान है वो भी कृष्ण के लिए इतने मजबूत हैं इतने कड़क हैं तो वन में क्या होगा कृष्ण का वो इस प्रकार उनके लिए चिंतित रहती है So, like the gopis, Mother Yashoda also worries about Lord Krishna going into the forest every day and she will wait anxiously for him to come home at night. तो माँ यशोदा भी गोपियों की तरह चिंतित रहती है जब कृष्ण वन जाता है प्रतिदिन और रात को बहुत कुंठा के साथ रुकी रहती है कि कब वो वापस आए But this Leela of Damodar Leela, this takes place when Krishna, still a young boy, didn't start going into the forest yet. परंतु ये दामोदर लीला उस समय होती है जब कृष्णा अभी तक एक छोटे बालक है अभी तक वन में जाना शुरू नहीं किए You know, children, when they're young, they crawl about, they want to tuck, tuck, grab everything, take things. तो आप जानते हैं जब बच्चे रेंग के चलने लगते हैं तो सब जगह हर कोई चीज को जाके छूना चाहते हैं So Krishna was at that age when this Damodar Leela took place. And it took place during this month of Kartik. And that actually day in which he was chased by Mother Yashoda and tied up by Mother Yashoda, that was the Diwali day. और तो इस प्रकार ये दामोदर लीला <coughs> कार्तिक मास में हुई जब उन्होंने भगवान को बांधा और जिस दिन ये दामोदर लीला हुई वो दिवाली का दिन था but we celebrate we remember this pastime every day during this परंतु हम इस लीला का स्मरण करते हैं हर एक दिन इस पूरे महीने दामोदर के Krishna's birth we just celebrate one day Gaura Purnima Holi is one day but this Damodar Leela is every day for one month. तो भगवान की जन्म लीला हम मनाते हैं एक दिन गौर पूर्णिमा या होली एक दिन परंतु इस दामोदर लीला को पूरे महीने मनाया जाता है This of this month, of course, this Damodar month. This is the last of the four months of the Chaturmasya. तो ये दामोदर महीना है ये चतुर्मास्य का आखिरी महीना है. So we're encouraged during this month, at the end of this month, you can do also Bhishma Panchak. तो हम सबको उत्साहित करते हैं कि इस महीने के अंत में आप भीष्म पंचक भी कर सकते हैं And if you didn't do any kind of austerity during the four months of Chaturmasya, if you do Bhisma Panchak, you get the benefit of all the Chatur. तो अगर आपने पूरे चतुर्मास से कोई तप नहीं किया परंतु अंत में अगर आप भीष्म पंचक का पालन करते हैं तो पूरे चतुर्मास के पालन करने का लाभ तो भीष्म पंचक का व्रत पालन कर सकते हो एकादशी के दिन के साथ इसकी शुरुआत होती है नेक्स्ट एकादशी आने वाली जो एकादशी आने वाली एकादशी से शुरुआत होगी और पूर्णा पूर्णिमा तक चलेगा लगभग पांच दिन and you, you what you're supposed to do is do more hearing and chanting आपको क्या करना है अधिक श्रवण करना है और अधिक जप करना है and we recommend also to try to reduce the eating some people will just eat fruits and roots और हमको प्रभावित किया जाता है आहार भी कम करें कोई व्यक्ति केवल फल खाएंगे और जो सिर्फ जमीन के नीचे जो होता है वही जो बनता है उसी को खाएंगे but the real purpose of the holiday is to increase our remembrance of Krishna. परंतु शुभ दिनों का मुख्य लक्ष्य होता है कृष्ण का स्मरण बढ़ाना and how to increase remembering Krishna, we have to hear more, we have to chant तो कैसे कृष्ण का स्मरण बढ़ाया जाता है हमको ज्यादा सुनना है और ज्यादा जप कर so kirtan is also very good you were doing kirtan when we came kirtan भी बहुत अच्छा है आप लोग कीर्तन कर रहे थे जब हम आए बहुत अच्छा है kirtan we want to always be chanting the holy name Chaitanya Mahaprabhu से कीर्तन या सदा हरि तो कीर्तन हमें हर समय निरंतर कीर्तन करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कीर्तन यह सदा हरि And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Mahatmanas kimam parta. Oh, in Bhagavad Gita, Krishna says, Satatam kirtayanto mam yatantas chadradam. The, the devotees, the devotees are always chanting the glories of the Lord. और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयतो माम तो जो भक्त है हमेशा भगवान के महिमा का गान कर रहे हैं So you don't have to go to a holy place like Vrindavan. You can make this a holy place here by remembering the Lord. तो आपको वृंदावन जैसे शुभ स्थानों पर अगर आप नहीं भी जाएंगे आप इसी स्थान को वृंदावन बना सकते हो अगर भक्तों के संग में आप भगवान का स्मरण कर Krishna, Lord Krishna is here. He's in the heart of every living entity. He's everywhere in everything. भगवान कृष्ण यहाँ है सभी जीवों के हृदय में है वो हर किसी चीज में है it's not just going to the holy place Krishna Lord Krishna is here with us तो ऐसा नहीं है कि खाली पवित्र स्थान में कृष्ण है भगवान कृष्ण यहाँ हमारे साथ है but we have to keep the heart clean we have to clean the heart Lord Chaitanya सिद्ध बाय संकीर्तन तो हमें हृदय को स्वच्छ रखना होगा हमें हृदय को साफ करना है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा संकीर्तन के द्वारा हम साथ में आते हैं भगवान के कृष्ण के नामों का गान करते हैं इस प्रकार से चेतो दर्पण मार्जनम हृदय साफ होता है Our heart is like a mirror. The mirror becomes covered with dust. You have to clean it. हमारा हृदय एक आईने की तरह है आईना ढक जाता है धूल से तो आईने को साफ करना पड़ता है The same way we clean our heart by chanting holy name. इसी प्रकार से हम हमारा हृदय साफ करते हैं पवित्र नाम का जप कर And by hearing also the topics of Krishna. और कृष्ण के विषय में कथा सुन के Devahuti was the mother of Lord Kapila, and her husband was Kardama Muni. But Kardama Muni left home to take sannyas and left his wife. तो देवहूति अ, अ, भगवान कपिल देव की माता थी और अ, उनके पति करदम मुनि ने संन्यास लिया और अपनी पत्नी को घर पर छोड़ा So Devahuti was feeling very disturbed because her husband had gone away and left her, but he left her in the care of her son, who was Lord Kapila, an incarnation of God. So she asked her son to help her. तो देवहूति बहुत उदास थी कि उनके पति उन्हें घर पर छोड़ के गए थे परंतु उनके पति उन्हें उनके पुत्र के साथ छोड़ के गए थे जो भगवान कपिल थे तो देवहूति ने अपने पुत्र को सहायता मांगी So Lord Kapila told his mother, you have to become attached to the sadhu. तो भगवान कपिला ने अपनी माँ को कहा आपको साधुओं से आसक्त होना पड़ेगा The husband gone away. Husband won't stay with you forever. पति चला गया पति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा You have to associate with the sadhu. You have to hear from the sadhu. आपको साधु का संग करना है साधु से सुनना है Sadhu is present in two ways. One is by vapu, the physical presence. Other is by vani, structure. साधु दो तरीके से उपस्थित हैं एक है वापू यानी व्यक्तिगत रूप से वो उपस्थित हैं और एक है वाणी यानी कि उनके आदेशों द्वारा बापू इज टेम्पररी वाणी इज बापू शाश्वत है परंतु वाणी अशाश्वत है तो you have to get sorry sorry बापू अशाश्वत है वाणी शाश्वत है you have to get the वाणी from the sadhu you have to take it you have to hear it very carefully keep it in your आपको वाणी साधु से लेनी होगी और उसको संभाल के अपने हृदय में रखना so Prabhupada want you just observe this Damodar vrat to remember Krishna to get the habit of thinking more of Krishna तो प्रभुपाद जी चाहते थे हम ये दामोदर व्रत का पालन करें और इस प्रकार कृष्ण के बारे में अधिक स्मरण करें so it's very nice you are coming together and worshiping Lord Damodar. बहुत अच्छा है आप लोग एक साथ आ रहे हो और भगवान दामोदर की पूजा कर रहे हो I hope you also observe Govardhan Puja coming tomorrow but you can observe yourself in your own home also tomorrow Govardhan Puja Annakut तो इस प्रकार आप गोवर्धन पूजा है कल तो आप अपने घरों में मना सकते हैं हम रीजेंट स्कूल में रविवार के दिन मनाएंगे और महाराज भी होंगे Maharaj will be there Govardhan Puja oh, Maharaj is just going for 5 days to Kuwait and back the previous night before oh, Govardhan Puja. <laughs> Hope you have a nice Govardhan Puja and I'll try to be back on Sunday to be with you all. उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से गोवर्धन पूजा मनाएंगे और महाराज जी प्रयास करेंगे हमारे साथ होने के लिए उस दिन एनी क्वेश्चन तो अब हम समाप्त करेंगे किसी को एक या दो जल्दी प्रश्न है तो आपको एयरपोर्ट जाना महाराज को दो पच्चीस को फ्लाइट है कुएल because we have doing so many things, so many messages. But also remember those things when we are sharing to others. Sometimes we feel that, oh, I have told something, but we missed it, forgot. How to remember तो माता जी का प्रश्न है हम बहुत महाराजों से बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन सही समय पे बोलने के समय वो याद कैसे रखें हमने सुना होता है बट उस टाइम कैसे उन बातों को याद रखें you have to use it You heard it. You have to repeat it. You have to repeat it again and again. That way you remember. तो आपको उपयोग करना होगा आपने सुना है तो उसका उपयोग कीजिए उसको बोलिए फिर आपको बार बार याद रहेगा Just like we're chanting Hare Krishna again and again. Gradually we start to remember Hare Krishna. जैसे हम बार बार हरे कृष्णा जप करते हैं तो धीरे धीरे याद होने लगता है हरे कृष्णा तो everything is based on hearing if you hear nicely will go in the heart. Don't just let it go in one ear and not the other ear. <laughs> तो अगर आप अच्छे से सुनोगे तो हृदय में जाएगा सब कुछ सुनने पे निर्भर है केवल एक कान से सुन के दूसरे कौन कान से बाहर नहीं निकालो श्री वल्लभ प्रभु विल जोक महाराज इस कौन इन इन हिंदी कान मीन्स ईयर तो ही सेइंग डोंट मेक इस कान से उस कान <laughs> <laughs> even permitted So you, you have to constantly repeat. You hear it, you repeat it, you use it. You don't use it, you'll forget. तो सुनिए और उसका उपयोग कीजिए अगर आप नहीं उपयोग करोगे तो भूल जाओगे Just like we used to keep water in the clay pot. You know, in India, in the past, we used to store water in the clay pot. But the clay pot is porous and the water will evaporate every day. तो पहले भारत में हम मिट्टी के मटके में पानी रखते थे परंतु अगर वो पानी ऐसे ही छोड़ देंगे तो ज्ञान ऐसा है अगर उपयोग नहीं करोगे सूख जाता है Thank you. Yeah. Um, all these years we have heard that the meaning of the two fingers, that first finger says that it's our efforts and our endeavor, and second one is that Krishna's reciprocation. But today for the first time I heard this first and the second finger is both our, our yeah. devotion and service. service. Well, yeah. We can understand that devotion, the devotion is, is not really ours. It is actually coming from Krishna. it's our relationship with Krishna. So the devotion is some reciprocation there. So yeah, depends also on Krishna, but Krishna has to accept our devotion. It's not that we can just offer devotion without Krishna's approval. So Krishna has to agree to accept it. So we're, yeah, we're dependent on him. Devotion means to, to be dependent on Krishna, to surrender to Krishna. माता जी ने पूछा कि पहले हम सुनते हैं कि दो उंगली में से एक है हमारी भक्ति और भगवान की कृपा आज मैंने पहली बार सुना हाँ कि एक है हमारी भक्ति और सेवा तो महाराज जी ने कहा हाँ क्योंकि जो हमारी भक्ति है वो हमारे ऊपर वैसे ही अकेली निर्भर नहीं उसमें कृष्ण की अनुमति चाहिए ही हम तब तक भक्ति नहीं हो सकती जब तक कृष्ण सहमति नहीं दें तो वहां कृष्ण की कृपा का भाग है ही It's Krishna who delivers the devotee from the ocean of birth and death. In the Bhagavad Gita, Krishna says like that in 12th chapter. तो कृष्ण है जो भक्त को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालते हैं और भगवान बारहवें अध्याय में कहते हैं Krishna I am from the ocean of birth Krishna कहते हैं मैं हूं जो तुरंत जल्दी उस भक्त को इस जन्म मृत्यु के सागर से निकालता so, Yeah. Okay. So we'll end. Maharaj will have prasadam. Yeah, Maharaj, you can show the ghee lamp first. Okay. Thank you. Thanks. His Holiness Vikrinath Sandar Singh Dev Bhagwan Maharaj Ke. Second, second. आगे Second house, the first friend to Bangladesh. I think.